osiimye wangi mukwa osiibye otya alhamdulillah oli hmm. otya munange webale kudduka naye dduse nziruseemu katono kuvaano nawali eh, eh, eh, hmm, webale kulikayo kasitoze <laughs> kasitoze kyekikulu amazaalibwa ga kabaka hmm. ag'omulundi enkaaga mu omunaana omugamba ki mm, muyozaayoza mhm. kyokka kyensobola okukola bene ah, muyozaayoza ai bene tukuyozaayoza okutuuka ku myaka enkaaga mu munaana egy'obuto webale egyakabaka giba gya buto wali tokimanyi ate kati nga wewuunyiza <laughs> ala kikyusa naye baana binaku zino omwegezi waza kakati bwogiraba otyo baaki bwekiti bwe kiri nono egamba kabaka tabeera myaka gya bukulu emyaka gye gyonna gyeba gya buto hmm. so tumuyozaayoza ayibeene webale kutuuka ku myaka egyo hmm. mm. omugamba bubaka ki oba kiki osobola okuyisaawo ku lwa buganda essaawa eno nga beene fainal alabiseeko eriyo buganda oluvannyuma lw'emyaka nga talabika mm, abantu si myaka gyebadde teginnawera e, egyemisinde abantu basussa bususa kajanja hmm. era negyemisinde abadde ajje naye nga tayogera n'ogwaliwo yaliwo hmm. naye ngaasobola okusalawo obutoogera kati gino gibadde emyaka ena nga tayogera era emikolo mingi kabaka gyabeerako nga wadde si mulwadde n'atayogera mm. manyi okimanya ekyo mm. kakati leero gibadde emyaka ena nga tayogera leero asazewo n'ayogera eri abantu tumwebaza alabiseeko eri obuganda eddoboozi muliwulidde mm. mukama tumwebaza era tumusaba ayongere obukuumi n'obugabirizi eri baffe ayongere abe bulungi ayongere abe bulungi nze kyensaba abantu abalala omuntu bweoba omwagala tomumalako mirembe nkakasa aba abakikola nga bakikola lwa mukwano tukimanye nti bwe tususa naye gyali agwebwako emirembe ate eh, ate yandibadde awona natandika kweraliikirira hmm. netutandika kumweraliikiriza hmm. kyovula nti nno olumu kibanga era naffe ffe nyininyini singa oba olwadde waliwo momenti gyotuuka nga tewanditaaze kwekubya bifaananyi hmm. kugira bwoti netuteekawo embeera netumukaka natuuka n'okuvaayo bambi nakubwa ebifaananyi abamu nga baagala kusunga Mm. kakati daba bwagala kusunga no naye ni muntu alwala mm. naye twebaza katonda nti no yes mm. lero olaba embeera neddoboozi lyayogeza mm. mm. nze nyongedde okuguma mm. ah, emisinde gibadde bulungi abantu bajumbidde emisinde neebaza abantu mwenna mwenna abajumbidde mm. um, ebigendererwa byebintu bino biba bingi waliwo abajja nga badduka olw'obuganda nga ye awagira ekintu nti awagira ekintu kyonna kyonna ekya buganda waliwo abajja okudduka ngazze okwongera okusinkana abantu ab'enjawulo mm. ab'emiwendo mu bulamu omanye ebintu bino byokukuŋŋaana mm. tokitunuulira sayidi emu mm. waliwo kye bayita okukola social capital basigana abantu abomugaso abenjawulo abasobola obaolyawo kujja ku ddaala lino ne bakutwala ku ddaala eddala abantu abo abasinga tubasanga mu mbeera bweti mm. so kati gwe bubanga olya tewandyagadde kujja olwokuba nti oba buganda jangu mm. olwembeera eno endala ekwongerako okitegedde mm. jangu olwembeera eyo endala ekwongerako osinga n'abantu abenjawulo omayige bwebibeera waliwo abalanga kwenafuya otulo twange otulo twange oli muvubuka gwe mukulembeze wenkya ojja kutuuka mu famire yo nze na gwe nyumiriza one muga edda nga tubeera ewaka nga tulaba bataata bebalina okukola ebintu bebalina obiraba eh, gundi waliwo afudde bataata bebabikola okuzinga omufu bataata bebabikola baziika batya bakola biki okitegedde mm. kanti tutuuse time bataata bavuddewo kakati ate ffe bataata abali awo mm. kati notuuka nemutuukanga nekyokkola temukimanyi mm. nga mugenda kukola nsobi njereere kubanga mwefuulanga nti mwe aa ah, tebitukwatako aa ah, tebitukwatako omuvubuka ali eyo naawe omuntu ali eyo gwe mukulembeze owenkyo wafamireyo oba owegwanga lyo mm. yiga ebitambu ebintu bitambula bitya mu ggwanga lyo papa oli musiime kyetagisa ki omuntu okusiimibwa oba omuntu ajja atya okusiimibwa ekintu ekyo tokikola nakigendererwa nti nkola bansiimi mm. ojja kukola ebifu kuba ojja kuba nga ali ku competition n'abantu mm. kintu kiba otomati gwekola bukozi bintu bituufu mm. kibe muggwe era olyakola nti ono ali nnakyo naye bwe obanga okikolera bukolerezi kuba waliwo abakirina n'okikolera olyakuzibwa nakakati nno nakikolerera kubanga eh, gujowe yakibadde okitegedde kiri kiba kinze nga nze sijja kulimba siina kyanjawulamu nakola kiri mu mutima gwange ti nze ndi musajja muganda Mm. njagala nnyo kabaka wange era mubintu byesobola kwegaana mubulamu nebo bwentaddeko ekiso seegaana kuba muganda seegaana kwagala kabaka wange mm. awo nsala obulago ontaddeko ekiso nogagamba siri muganda sigamba era gawabula leero nzise mm. okitegedde bwentu ni mubukristaayo sobola kwegaana bukristaayo sobola kwegaana kuba munauganda sobola kwegaana kubeera mufirika okitegedde kakati ekyo <laughs> <laughs> <laughs> Na konga isi zao. Kari kakati. Uh, ah, mbwe maa nkola nze bintu bya Buganda. Nze bajjajjanga okuvedda nedda babadde baweereza mm. mu mm. bwakabaka bwa Buganda. Mm. Nti abayina n'ebyakolebwawo nga ne records weeziri nti jjajjange balirwana Sebowa Mikayiri Mukiibi Senkole y'omu ku baakulemberamu okusima ennyanja ya Kabaka ey'omundeeba. Mm. Okitegedde? Mm. Ebyo famire yange. jjajjange zakariya kisiriko senkoole yeebase wali enakirama mhm. oyafa bbiri kumi yali musajja musirikale w'amaanyi era obwa senkoole kabaka n'abutwanaga kati wa senkoole efamire tebukyavaamu kuba bwa mhm. senkoole bwalinga bolaba bola kati bolaba nti nno artist of the ya bikyaliwo ekityo ngaawaadi eweebwa omuntu asinza okukola obulungi baga kati oyo esenkoole mhm. naye kakati ffe jjajjaffe yasukka okukola ebirungi bwa senkoole ne babutuwa era ewaffe mu famire katuli ku senkoole wakutaano okay. senkole bwayonga senkole mulala ddaku nentebe gyeri ya senkole mm. era atuula n'alamula ekika hmm. okakasibwa nti ofuuse so oba musime wa kabaka hmm. ki ekirina okulaga ki kye balina okuwa oba tebalina kuwayo kintu kyonna um, nze <laughs> ndaba gyoyala okulaga naye kakati ekintu kiri kimu nti olunaku olwo lukeera oyinza n'obutamanyirako ddala hmm. bakuyita buyisi nti ogenda kuyimbira saabasajja mhm. osobola okuba ngaoli awo kuba saabasajja alina kyakola buli mulundi mm. kyatera okukola lwakikoze tasiima bayimbi bokka mm. era olwalulonde lwasiima ate n'atasiimayo muyimbi n'omu agenda asiima mu industries ez'enjawulo mm. mubasuubuzi mubasomesa mubaki aga nti kakati asiimye ono olw'emirimu gye emirungi gyakoledde obuki oluganda era nakuyita nebakuyita nojja nofukamira nakukwasa nze yankwasa ejjinja erimasamasa liri mu hmm. ddiiro lyange olimanyi nga kuliko n'obubaka hmm. ekitegedde kuliko hmm. n'obubaka webazibwa olw'emirimu gyokoledde obuganda bikibiki saabasajja kabaka akusiimye nateekako n'omukono gwe a ah, muwenda mutemi noba nobango esatifiketi yo girina Mm. Eh, bagaba era mu eh, eh, mm. industry eno ah, mulimu siribwomu mulimu ah, mwami wa lukagga mm. ah, mulimu mukadde waffe moses matovu mulimu anet nandujja mulimu paul saka um, ani omulala saagala kunyiiza bantu sagala kunyiza abantu ah, kati kyega nti mu industry buli mm. industry mu industries endala yonna yonna gyebali mm. bangi besobola nakumenya mm. abasajja abakoledde obuganda okubaawo eh, ekyo kyemmanyi oka papa kakati papa tetujja kubuusa maaso ekintu kino ate ngaera kyekiriwo excitement yabadde nyingi nnyo oba tugambe ffe tuli excited oba kiki ekyakoleddwa ku palaso kyeki njagala kuyozaayoza hmm? muto wange njagala kumuyozaayoza era mmwongeremu amaanyi era mmusabe anyweze emirimu bwagikola saabasajja n'akusongamu olugalo saabasajja n'ayatula erinnya lyo naga nti jangu nyimbiraamu awo nnooba mu kkubo lituuka mm. kubeesiimi eh. aba akuteekateeka aba koonakagagwe oli otya kakati gwe nga gwe omuntu n'omanya nti eh, maasomo gyanengedde nti mm. notandika okwetereeza mm. oba oli mukkubo oli mu process baba bakuteekateeka mm. era bwokola ebintu byo bulungi nebitambula bulungi nebagamba alimu ensa ddala alimu ensa ah, awo ngaofuuka jjo eno nga bakutikkiranga fe ah, palasi okuva neyeyitasa mu kaseera kano kituufu Ah, siriwo okusala misango mm, ah, siriwo okusala misango siriwo okusala misangomisango era nze palaso muyoza ayoza mm, kyeyatuuseeko kyeyatuuseeko empologoma yamuwanzeeko eddusu jukira eddusu lyempologoma lisiba bbaasa nenywera bweti mm. kitegeeza olimu ensonga muto wange ensonga eyo wenoonye bulungi nnyo kiguke kijja kuguka nkowoola eh, abantu bonna Mm. nti ngenda kuza omwezi kumi namwenda ngenda kuwera ku serena hotel naye kabaka tomukowodde bolinye ku stage nti ki bweba eh, tebamuyita abaana babadde kyaba emyaka gino muwe abantu ebitiibwa byabwe <laughs> eh, nkutidde nokutya mm. sisobola nakukiyisa mukamwa kange mm. kubanga naluli okubaawo era saakikola bwentyo saakikola bwentyo so nkowoola abantu mwenna nsaba mujje mbayimbire mwe nakuza omwezi kumi namwenda ogwokutaano ku serena hotel wetugenda okubeera nga abiri mu lumu tugende e masaka ku maria flo emitwalo kumi gyokka ku serena wano nsaba tumujje tugijjuze timunswaza banaye ngaoweza egyobutaana mu mukaaga nze simanyi nze ngenda kuweza nze nabagebwa emisa kya 46 waliwo yaŋambye olina abaana anamumukaaga newabaawo mm. omulala yaŋambye wakayimbira emyaka anamumukaaga eh. nale buli omu ayagala okuteekawo ekiki eh. nja kibabulira nga tuli wali nali ntegeezaki mujje ah, ab'emasaka emitwalo ebiri olwabagee lwaki otusabye ebiri ne bagaiye mbasabye ebiri lwa nsonga ab'emasaka eaudiyensi gyensinga okuwa ekitiibwa nti masaka mm. bwakuba ola mu bidongo oba owedde bamanyi nnyo music era bawagizi nnyo batuwagidde nnyo naye tubatwalira nnyo ebintu eby'ekibogwe olw'obufunda bw'ensawo nti tuba twagala ogugire ate ofise ebintu byafuuse bya bbeeyi mm. naye njagala mbateerewo ebyuma ebirungi si bino gundi alinnye muwaya mbateerewo screens ennungi nfune n'amafuta gennaawa mikwano gyange ab'amaanyi abajja obbayimbirako mbagei mujje muyimbireko abantu bemasaka bajje naye nga nna amafuta gensobola obbawa mu motoka kuba tebasobola kujja nobagabo gemweraba mm. so twagenza okubalamu nga bwe tugira ku ebiri ebiri awo byonna ebyetusobola obbikola ku mutwalo mutwalo wali omuntu tafissa mm. kyova olamufuna obuuma nebuja naye ku luno mukkirize tusitule omutindo masaka wa mutindo nakibuga kati masaka city eh, kale bambi <laughs>